والصلاة القائمة محمد المزيد القدير إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلن تجد له وليا مرشدا واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا المصطفى محمد وعلى اله واصحابه المجاهدين الصادقين المؤمنين المحتسبين الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين أما بعد أوصيكم وإياي بتقوى الله عز وجل فقد فاز المتقون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون Sidang Jumat yang dihormati sekalian Syukurlah kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala Yang Allah dapat bawa kita kepada jalan yang lurus Siratil mustaqim dan tetaplah kita di atas jalan Allah Subhanahu wa taala dengan kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar takwa kepadanya jangan kita tinggal dunia ini kecuali dalam keadaan seorang muslim yang sempurna sidang jemaat yang dihormati sekalian banyak di antara umat manusia di atas dunia Allah SWT ini tidak memahami hakikat Allah menurunkan agama Allah kepada para mursalin pada rasul-rasulnya supaya menjadi rahmat kepada alam ini mereka menuduhkan bahawa Islam itu adalah agama yang tidak betul agama yang tidak benar agama yang menyuruhkan manusia berbalah berkelahi berperang bunuh membunuh dan sebagainya maka tajuk khutbah saya pada hari ini saya cuba nak bentangkan benarkah al-Quranul Karim menyuruh manusia membunuh orang-orang yang bukan Islam itu adalah satu tuduhan kepada Allah Subhanahu wa taala mengatakan Allah menurunkan kitab Al-Qur'anul Karim kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam supaya membunuh orang-orang yang tidak memeluk agama Islam ataupun non muslim ผู้ที่ไม่นับถือศาสนาอิสลามผู้ที่ไม่เข้ารับศาสนาอิสลามนะให้เข็นฆ่า ha, Adakah benar itu benar ataupun tidak Maka kita mari pandu kepada Ajaran Allah subhanahu wa ta'ala Ajaran Islam Karena kalau kita tengok Tilik kepada dalam Quran Al-Karim Allah subhanahu wa ta'ala ambil berat dalam Hukum bunuh Kepada manusia Hanya dibenar dalam Islam itu dalam peperangan Naisa Allah SWT membenarkan umat Islam bunuh membunuh orang yang bukan Islam orang kafir yang menentang agama Allah Subhanahu Wa Taala dalam peperangan Allah anuyat hai kun muslim ฆ่าคนที่ไม่ใช่อิสลามหรือว่าศัตรูของอิสลามที่ต้องการสู้รบกับอิสลามในสมรภูมิเท่านั้นเอง kerana untuk nak menahankan diri daripada pembunuhan itu ครอบป้องกันตัว ในสมรภูมิสงครามนั้น ถ้าฝ่ายใดไม่ฆ่าฝ่ายนั้นฝ่ายนั้นก็ถูกฆ่า มันก็ปกติ มันก็ปกติของการสู้รบในสมรภูมิ จะต้องป้องกันตัวเองไม่ให้ถูกฆ่า sebab tu dalam Islam izin supaya membunuh membunuh hanya dalam medan peperangan sahaja dalam keadaan gitu sekalipun dalam peperangan Allah Subhanahu wa taala pesan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam supaya nasihat wasiat berpesan kepada tentera-tentera Islam yang lagi perang saat itu jangan bunuh nah kanak-kanak tak boleh bunuh nah สตรีเด็กๆห้ามฆ่าเด็กค่ะห้ามฆ่าสตรีนะห้ามฆ่าเด็กนะแล้วก็ห้ามฆ่าคนที่อิบาดะอยู่ถึงแม้ว่าเขาจะนับถือศาสนาอะไรก็แล้วแต่ Al Islam melarang supaya jangan bunuh perempuan-perempuan, wanita-wanita yang tidak masuk dalam peperangan. Tapi kalau wanita itu masuk tercapur dalam peperangan memelah kalau tidak bunuh dia dia akan bunuh kita sebab tu kalau perempuan yang tidak ada berkaitan dengan peperangan jangan bunuh sama sekali kanak-kanak pun dimakan jangan bunuh dia orang tua jangan bunuh dia kunke ya peka kau nah kemudian orang duk ibadat dalam agama dia duk di gereja apa baik Nah, dok dia orang panggil ma'bad berbaik, tak kira di mana saja orang beribadat kepada agama-agama dia dilarang bunuh dalam Islam. Itu ajaran Allah Subhanahu Wa Taala kerana Allah Subhanahu Wa Taala bawa nabi kepada alam ini wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidak kami aku utus akan dikau, tidak kami utus akan dikau ya Muhammad kecuali menjadi rahmat bagi alam ini. Nabi bawa rahmat pada alam ini sebab tu larai bunuh membunuh. Larai menumpah darah. Larai buat kerusakan di atas muka bumi. Sama ada bunuh diri sendiri pun tak boleh dalam Islam. Kita wasa sedih, wasa susah. Wasa kriat. Naik Islam ni hamka. Tua ing bunuh diri tak boleh. Siapa dalam Islam ni kalau kita di mana-mana tempat umpamanya dalam Islam lari makan daging dan bangkai dan bagai tidak semula dan sebagainya. Binatang-binatang ternakan tidak semula. Semua itu dia lari dalam Islam. Belagi babi lari dalam Islam. Kerana orang panggil nak menjagakan diri masing-masing daripada rusak dan mati darurah dibenarkan makan daging walaupun daging itu babi ataupun daging itu bangkai tidak sumleh sekalipun kerana tidak ada benda lain untuk nak menahankan diri kita daripada hidup nimbah takut rusak takut mati maka boleh dibenar dalam Islam nak ayat kata itu agama Allah subhanahu wa ta'ala kerana benda itu ada faedah bagi dia ada protein ada kaiman dan sebagainya boleh untuk nak menahankan diri nak rakyat kata Islam jaga diri masing-masing kerana manusia asal daripada satu saja Allah SWT firman Al-Quran Karim mengatakan manusia ni min nafsin wahidah ya ayuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan kathira wa nisa'ah واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا الله سبحانه وتعالى ويأجل جلس جلاه pada kita manusia Ya ayuhan nas uttaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah. Eh manusia takutkan olehmu akan Allah SWT yang menjadikan kamu dapat diri yang satu saja. Tama sekali Allah menjadikan soy, sorai manusia. Itu Adam AS. Nah, kemudian pula wa khalaqa minha zawjaha Allah menjadi daripada Adam itu diri yang satu ialah pasangannya iaitu Hawa wa batha minhuma rijalan katsira wa nisaa kemudian daripada dua orang itulah Allah membiakkan manusia-manusia yang lain nah di atas muka bumi Allah SWT ini sebab tu wattaqullah alladhi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana alaikum raqiba dengan sebab tu kita kena jaga. Kena doa kepada Allah. Nah takut oleh mu akan Allah SWT wa lah takut takut oleh mu akan Allah SWT lah yang kamu doa semua kepada dia. Doa dengan sebut nama-nama Allah dan sebagainya. Jaga arham, silaturrahim rahim sesama kamu. Jangan kamu bunuh dia, jangan kamu menyakiti dia dan sebagainya. Ingatlah Allah Subhanahu Wa Taala sedang duduk melihatkan kamu sedang duduk perhati kamu nah cung rawang tu Allah subhanahu wa ta'ala กำลังจ้องมองคุณอยู่นะกำลังติดตามคุณอยู่ Tuhan duduk selalu duduk tengok kita duduk perhati pada perbuatan kita sebab tu syariat Allah Subhanahu wa taala syariat Islam larang sama sekali bunuh membunuh dan menumpah darah yang tidak ada nah sebab yang tidak ada hak seperti mana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran al Karim wala taqtulu nafsal lati haramallahu illa bil haq janganlah kamu membunuh jiwa membunuh manusia yang diharamkan oleh Allah subhanahu wa taala untuk membunuhnya illa bil haq kecuali dengan kebenaran ada sebab sebab kisos nah sebab orang panggil hukum dia kena perahan ciwit kerana dia bunuh orang Bila ada bukti milak tan chatchen dalam mahkamah. Nah, naisan ti tong ti adil ว่าคนคนนี้ nahมีหลักฐานชัดเจน ada isbat kata dia membunuh saudara dia bunuh orang dan sebagainya maka diisbatkan kisas nah kisas mana kita kena bunuh balah iaitu dalam orang kisas ni hukum kerajaan tong perahan ciwit Hak ni yang boleh. Dan dapat bukti kata ni orang yang nah, orang yang sudah kahwin dia zina. <coughs> nah, maka dia akan juga pernah boleh bunuh dan sebagainya. Semua saat itu kena ada sebab daripada mahkamah Allah Subhanahu taala daripada mahkamah nah mahkamah dalam mengatakan orang ini boleh bunuh barulah boleh bunuh dalam Islam dan tidak tak leh nak bunuh dengan ikut nah hati kita walaupun dia orang Islam dan bukan Islam sekalipun. Itulah zalikum wasakum bihi la'allakum taqidun. Nah itu adalah wasiat nasihat daripada Allah Subhanahu wa taala pesanan daripada Allah Subhanahu wa taala supaya kamu dapat memahami daripadanya. Boleh kita boleh faham dan sebagainya. Tapi oleh kerana ya, orang bukan Islam ni dia tak faham. Nah, dia baca Quran dia tak reti, dia tak faham. Sedangkan Allah SWT royak dalam Quran mengatakan Allah bawa turun Al-Quran ni untuk nak hidayah kepada manusia. Syahrul Ramadan alladhi unzila fihi Al-Quran hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Allah SWT menurunkan Al-Quran Al-Karim ini untuk nak tunjuk ajar kepada manusia. Tetapi kalau sekadar jadi manusia tidak beriman kepada Allah dia tidak ada tidak boleh ambil faedah tidak boleh faham dengan sedara dalam Al-Quranul Quran Karim sebab tu ayat kata nah kitab Al-Quran zalikal kitabul raiba fi hudan lil muttaqin Allah SWT kata kitab ni daripada Allah jelah ya apa sungsai tidak ada syak nan ragu itu adalah hudan lil muttaqin dapat orang panggil hidayah petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebab tu bagi orang yang beriman bila dengar Quran Tuhan royak dalam Quran dalam Quran kata wa ammal ladzina amanu fa ya'lamuna annahu al-haqqu min rabbihim orang yang beriman ni wa ammal ladzina amanu Banding dengan gapo semua perintah Allah, suruhan Allah, suntak larangan Allah dalam Quran semua tu. Cerita gapo semua dalam Quran. Bagi orang beriman tu hai royak kata fa'alamuna annahul haqqu min rabbihim. Mereka itu yakin. Itu adalah kebenaran daripada Tuhan mereka. Tuhan tak ada kecek benda tak benar. Nah, <coughs> Karena kebenaran itu daripada Allah Subhanahu wa taala. Al-haqqu min rabbihim. Itu sikap orang beriman, dia yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi wa ammal ladzina kafaru fayaquluna madza arada Allah bihadza masala yudillu bihi katsiran wa yahdi bihi katsiran wa ma yudillu bihi ilal fasikin. Dia dalam Quran. Bagi orang yang tidak beriman, oi oh, kafir. Wa ammal ladzina kafaru fayaquluna madza arada Allah biha hadza masalah tu hewak tu royak berama belah ni suruh gapo ke Quran ni gapo dia benda nak binasakan nah manusia Quran ni benda tak malak sebab tu setengah orang kafir ni jijik Quran Pak dia kata Quran ni membinasakan manusia tak malak tu hewak dah lah Quran Orang beriman ya junjung Al-Quranul Karim. Bila orang panggil royak Quran, fazadatum imana. Wasap tambah iman dia. Zadahum imanan tambah iman pada mereka itu. Wahum yastabshirun. Wasap gembira. Mi kuam rusuk piti indi dengan Quran, rasa gembira dengan Al-Quranul Karim. Karena orang panggil sahabat-sahabat di zaman dulu tunggu-tunggu Quran. -tunggu bila tu Tuhan nak hatta Quran turun ke Nabi? Nak pergi dengar Quran, wasa nak mengaji Quran, pitik yindi kap Al-Quran Al-Karim. Wi kwam busuk. Chop leka rak. Yuk yong Al-Quran Al-Karim. Masa gembira bila dengar Quran, baca Quran. Masa gembira. Tapi bagi orang hati dia marak, orang kafir ni, orang munafik ni, hati dia marak. Wa amma alladhina fi qulubihim maradun fazadathum rijsan tambah lagi keji masa tak kena tak suka ila rijisihim masa sokpuruk masa kufu. kau tambah kufu, kau tambah jadi teruk dia kau tambah rusak betul dengan Allah SWT rakyat dalam Quran sebab itulah orang kafir tu saya kata bila dia baca Quran ni apatah lagi nak dapat hidayah daripada kerana dia beci hati dia beci pada Quran saat ni tu Tuhai kata Nah, balah ni lah Quran dok royak gapo semua sak ni itu yudillu bihi katira. Menyebabkan sesak banyak manusia. Sesak dengan sebab dia tak sah pada Quran. Orang kalau tak mau kepada Al-Quranul Karim, tak sah pada Quran, nah dia sesak. Sesak jalan dia. Dia tengok Quran pun tengok supaya ngapa ngewah diri. Tengok jadi tak molek, suka perut. เขาดูอัลกุรอานเห็นกุรอานเป็นสกปรกอันนี้อยู่ดิลูบิฮิกะซีรอมันเยอะในทารมนุษย์สุดเตดุนียลนี่ว่าพอกะยังบริเหตีกุรอานทักซาปัสตึงห์ดุนียยังเหตีกุรอานยังเคเนกัสิห์ pada กุรอาน hanya kebenci pada Quran berbagai orang yang bukan Islam yang ada menetap ah, agama Allah Subhanahu Taala tapi juga wayah dibihi kathira Allah Subhanahu Taala kata Quran ni boleh tunjuk ajar pada manusia paling banyak sekali sebab daripada kegelapan manusia di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam nah yukhrijuhum minaz zulumati ila nur sebab Quran mengeluarkan mereka itu daripada kezaliman daripada kesesatan daripada kegelapan hidup dengan patuan tapi mari Quran bawa manusia kepada kemajuan nah hidup dapat apa panggil thakafah ni dok orang panggil ni araya tam tidingan mari orang panggil tubik bawa manusia daripada kezaliman kepada keadilan daripada kegelapan kepada nur cahaya daripada Allah Subhanahu wa taala tapi Allah SWT wa kata wa mayudillu bihi illal fasikin tidak dapat menyesatkan Al-Quran itu kecuali orang fasik nah orang fasik ni dia baca Quran banyak mana pun Nah, jadi sesak dia. Nah, komnetek Islam dan sebagainya. Nah, kita minta nah, kepada Allah SWT nah, supaya orang kita menjadi manusia yang Tuhan tambahkan iman kita. Tambahkan orang panggil ilmu kita dengan sebab Al-Quran Karim. Tambah kita nah supaya kita menjadi manusia yang diredai oleh Allah Subhanahu Taala sebab pembunuhan ini Nah, datang daripada anak Adam yang permulaan. Tu hewayat lah ayat kata. Min ajli kata katabna ala bani Israel. Annahu man qatala nafsan bighairi nafsin au fasadin fil ard. Faka annama qatalan nasa jami'a. Wa man ahyaha faka annama ahyan nasa jami'a. Walakad ja'athum rusulu. Walakad ja'ath rusuluhum. Nah, walakad ja'athum rusuluna bil bayyinat thumma inna katsiran minhum ba'da dhalika fil ardi la musrifun Allah SWT kaya dalam Quran min ajli dhalik dengan sebab apa panggil kisah yang berlaku pembunuhan nah di antara Qabil dan Habil Habil nah dia orang panggil Qabil dengan Habil membunuh ayah dua orang itu anak Nabi Adam siapa kepada mati kisah pembunuhan yang kejam yang ada dalam Quranul Karim. Sebab itulah Tuhan kata, kata benar kami menetapkan hukuman ala Bani Israel. Ya tafuqfu Bani Israel annahu man qatala nafsan bighairi nafsin au fasadin fil ard. nama qatala an-nasa jami'a. Siapa yang bunuhkan manusia? Nah, atau bunuh orang lain, bunuh diri, bunuh apa segala orang panggil au fasadin fil ardi bunuh yang tak ada alasan dasar yang tak ada hak tidak ada kebenaran nah bunuh ikut rasa dan sebagainya dan buat kerosakan di atas muka bumi faka'annama qatala nasa jami'an maka seolah-olah dia bunuh manusia kesemuanya bila izin dapat dalam bila ada naunah izin supaya manusia boleh bunuh manusia tidak ada hukuman kisah lepas bebas pada manusia supaya kita izin supaya boleh bunuh manusia semua dah kata ada hukuman kesos orang bunuh orang ton sin, perahan ciwit kata ada orang nah maka seolah boleh izin bunuh manusia pah dah orang orang ni pah orang ni orang ni bunuh orang sebab tu lah dunia sekarang learning banyak pembunuhan dalam Islam lari amnana tu Nah, Islam tak suruh. Tidak ada satu pun daripada hukuman Islam izin supaya buat semacam itu. Tuhan kata waman ahyaha. Siapa boleh menghidupkan? Menghidupkan apa yang hidup hukuman Allah Subhanahu wa taala. Bila ada orang yang bunuh, ada bunuh balas dan sebagainya. Nah, bunuh orang panggil ada hukuman kisas. Dan lagi bunuh manusia, mana menghidupkan? dalam tak taksir bunuh harai, harai siapa membunuh mana harai siapa kepada dalam Islam saat itu Tuhai wa yaklakra wa yaqtul mu'minan muta'amminan fajazauhu na jahannam khalidan fiha wa ghadiballahu alaih wa la'anahu wa addalahu azaban azimah Allah SWT kaya lah orang bunuh orang dengan sengaja mukmin bunuh orang mukmin dengan sengaja hukum dia saat ini khalidan kekal dalam neraka Nah, maknanya kekal neraka jahanam. Hukum itu baik daripada dua khilaf ulama kata adakah kekal atau tak kekal. Masuk neraka cerak. Hanya khilaf kekal tak kekal dua tu ya. Ada pendapat kata kekal dan neraka. Tak tu baiklah neraka. Ada satu pendapat lagi kata, nah masuk neraka tu baik pula tapi tetap dalam neraka. Orang bunuh orang. Nah, kalau Allah SWT tidak apun dosa dia dan sebagainya orang yang lepas we hidupkan masyarakat dan sebagainya Tuhan kata faka'an nama ahyana sajami'a supaya boleh menghidupkan kesemuanya manusia walaqad ja'athum rusuluna bil bayyinat Allah SWT mendatangkan nah nabi kita dan nah, nabi segala nabi mursalin saat itu dengan keterangan kenyataan tetapi thumma inna katsiran min ba'di dzalika nah fil ardi la musrifu tapi lepas pada tu hebat nabi sekalipun Nah banyak manusia ada buat kerusakan di atas muka bumi ini Tidak berpandu kepada ajaran Allah subhanahu wa ta'ala Sebab itulah kita Allah subhanahu wa ta'ala perintah supaya kita ikut ajaran Allah subhanahu wa ta'ala Tuhan kata nahnu a'lamu bima yaqulun. Allah mengetahui segala apa yang mereka duduk kata, duduk buat. Nah, Tuhan tahu belaka. Tapi wa ma anta 'alaihim bijabbar. Tapi kamu bukan khija nabi untuk pergi nah bunuh mereka dan sebagainya kata-kata gila kalau tidak ganggu pada agama Allah nah tak ada tak ada suruh kita pergi bunuh dia Tuhan nak cara sendiri hak tu tapi kerja nabi kerja Islam saat itu fadzakir bil Quran kita mengajar Quran nasihat dengan Quran bui ajar Quran sudah yang terima tak terima hak tu hai Allah cakap tapi Quran ini tu hai rakyat syadah may yakhafu wa'i dapat faedah bagi orang yang takut akan janjian Allah SWT Tuhan janji kata orang deraka pada Allah orang menetai agama Allah orang khianat kerajaan Allah subhanahu SWT Tuhan akan azab dia sama ada dunia atau akhirat tapi orang takut azab Allah SWT sama ada dunia ataupun akhirat dia tidak buat dia tidak ganggu nah dia yakin dengan Al-Quranul Karim sebab tu Tuhan perintah kepada Nabi dan juga umat Islam fadzakir bil-Quran man khafu wa'id Wih kita beri peringatan dengan Al-Quran Karim supaya orang panggil orang yang takut akan azab Allah dia akan dapat ikut Al-Quran Karim. Auzubillah minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr ila alladziina aamanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis Barakallahu li wa lakum fi Qur'anil 'adzim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas 'alim.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 الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم wasaluhu min fadlihi yu'tikum radikullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un wa akimissalah